Всем привет, друзья! В этом видео я хочу вам рассказать про обновленную модифицированную прошивку TI-CC3 Vincent Vega Edition от разработчика Gord Gelin, которая вышла 27 июня 2022 года. Данная прошивка подойдет для таких устройств, как KingBits K2+, TISS Pro и CC2 Напомню, что в моем автомобиле установлена мультимедиа TISS CC2 которую я сразу же обновил до прошивки CC3. Обновленную модифицированную прошивку я уже скачал, и давайте я ее сейчас установлю, посмотрим, какие есть у нее нововведения. Погнали! прошивка установилась, и давайте я вам расскажу, какие нововведения добавлены в эту прошивку конкретно разработчиком Виталием Гордгелин. В этой версии прошивки добавлена возможность использования Яндекс Музыки в музыкальном виджете рабочего стола в стиле CC3. Смотрите, я ранее показывал вам видеоролик, в котором я устанавливал виджет-апдейтер, и, соответственно, вот этот вот музыкальный плеер можно было менять со, со штатного на любой другой, которым вы пользуетесь. Это вот может быть Spotify, может быть Яндекс Музыка, может быть любой другой, который вам нравится. Теперь устанавливать приложение Music Proxy и Widget Updater не обязательно, так как в данной прошивке уже все установлено и можем менять штатный плеер на любой другой. Также в этой прошивке добавлена поддержка DRM. Для тех, кто не в курсе, с помощью э, DRM вы сможете устанавливать и просматривать такие приложения, как Кинопоиск, Винк и прочие приложения, которые требуют Widevine CDN. Также в данной версии прошивки исправлена проблема с отображением Яндекс Навигатора в пип-окне. Если мы переключаемся на другой вид главного экрана, например, на этот вот, Здесь у нас отображается пип-окно с Яндекс Навигатором, и при обновлении его на более свежую версию мы видели здесь просто надпись Яндекс Навигатор, а сама карта не отображалась ровно до тех пор, пока мы не перейдем на полноценную карту. Здесь, как я и говорил, проблема устранена, и теперь можно полноценно обновлять навигатор и пользоваться им в пип-окне для тех, кому это удобно. Ну а теперь давайте пройдем по основным нововведениям, которые добавлены в эту прошивку. И первым я хочу отметить это то, что обновлена версия базовой системы Android до 27 июня 2022 года. Также обновлены файлы CAN bus до версии от 25 июня 2022 года Прошивка со старым форматом разделов. Можно на данную прошивку устанавливать различные патчи, загрузочные анимации, удалять лишние и наоборот добавлять нужное в OEM эм и прошивать конфиг TXT. Также пересобраны динамические разделы, увеличен их размер и устранена проблема с вылетом прошивки в Fastboot при попытке внести какие-либо изменения в файловую систему. Также дополнительно добавлены лаунчеры ATS Pro+, CC2+, KingBits K2+, Переключиться на них можно через шторку. Выбираем тема. Нажимаем на самый нижний пункт. И здесь мы видим Spro+, CC2+, K2+. И здесь пункт, соответственно, для каких-то последующих лаунчеров. Давайте попробуем на Spro+ переключиться. Мы видим главный экран Spro+. Давайте попробуем на KingBits переключиться К2+. Для тех, кто не видел, какой главный экран у KingBits Beats K2+, могут, соответственно, с ним ознакомиться. Вот так вот отображается. Здесь мы видим большие часы, список приложений, настройки, переход во все приложения. В общем, друзья, на любителя, для тех, кому надоедает однотипный лаунчер, могут переключаться на любые другие. Также расширен список приложений, которые можно установить в PIP-окно. Напомню, что устанавливать э, любое приложение в PIP-окно можно через настройки, общие, картинка в картинке и выбираем приложение то, которое мы хотим видеть в PIP-окне. Соответственно, если вы какое-то приложение устанавливаете, то оно попадает в этот список и вы можете его выбрать. Также в этой прошивке удалены такие приложения, как штатный TPMS, Maps, YouTube, TIS Yahoo, цифровое благополучие и обновлены такие приложения, как CarLink 2.0, плагин TIS Spotify, TIS Voice. Также в эту прошивку вшит мод радио без диапазона AM. А Я вообще сомневаюсь, что кто-то слушает радиостанции на диапазоне AM. А в основном все используют FM. Также в данной прошивке установлен патч звонилки, который отображается не на весь экран. Улучшено также отображение имени звонящего. Честно, я э, телефон к мультимедии не подключаю, не пользуюсь этой функцией, но для тех, кто этим активно пользуется, будет очень удобно. Также исправлена проблема с невозможностью активировать камеру заднего вида на некоторых устройствах. Это для тех, кто использует камеру заднего вида в качестве видеорегистратора. Добавлен документ с UI, удалена стандартная галерея и добавлен Quick Pick. Соответственно, вот это вот приложение у нас обновлено. Здесь мы можем видеть сразу плитку из каких-то картинок, если у вас они загружены в мультимедиа. В этой прошивке также имеются root права для тех, кто хочет как-то кастомизировать свою прошивку. Ну а теперь давайте пройдем по эксклюзивным настройкам, которые были добавлены в данную прошивку самим разработчиком GordGilin. Переходим в настройки, устройство, и мы видим новый пункт Octa Settings. Для тех, кто ранее не пользовался прошивками от Виталия, то смотрите, какой здесь есть функционал. Есть задержка выключения. Данная фишка работает таким образом, что если вы, например, глушите автомобиль и хотите э, далее пользоваться мультимедией, то вы можете здесь настроить Э, задержку выключения. Поставить любое значение из доступных, максимально 1 час. Многие, кстати, задаются вопросом, как слушать музыку при э, выключенном зажигании. Теперь такая возможность есть э, непосредственно программно вы можете все это настроить. Ранее я помню, что люди заказывали с Алиэкспресс такой модуль задержки питания, который, так сказать, держал определенное время напряжения на мультимедии и соответственно, не давал ей выключиться моментально. Также при заводе автомобиля у вас э, не моргала мультимедиа, а сразу работала. Я считаю, что это очень удобно. Поставлю 10 секунд, то есть я, если я автомобиль заглушу, 10 секунд у меня будет еще работать мультимедиа. Далее, а, пункт для тех, у кого не оригинальная CC3, а, очень удобно вентилятор CC3. С помощью данного с помощью данной функции у нас включается автоматическое управление кулером, если такой установлен на задней крышке вашей мультимедии. В моем случае он установлен. Здесь мы можем настроить температуры выключения кулера. То есть, если, например, у вас в мультимедии нагревается процессор до 65 градусов, у вас включается автоматический кулер и выключается при опускание температуры до 60 градусов. Естественно, здесь вы можете настроить любое значение. Также из полезного добавлено функция No Kill, которая позволяет не закрывать те приложения, которые у вас уже запущены при уходе мультимедии в сон, либо после ее перезагрузки. Очень удобная. Данной функцией я активно пользуюсь, так как использую приложение антирадар стрелка, и чтобы постоянно не запускать это приложение, я его просто оставляю включенным и при загрузке мультимедии или при выходе ее из режима сна, соответственно, у меня уже автоматически запущено приложение антирадара. Также добавлено настройки Android. Незнающим людям я, естественно, не рекомендую туда лазить, если вы в этом не разбираетесь. Инженерное меню GPS. Также здесь можно настраивать то же самое. Лишний раз лучше не лазить. Инженерное меню. В общем, это для тех, кто разбирается в системах Android. Так, для того, чтобы выбрать по умолчанию проигрыватель, который мы будем использовать на главном экране, необходимо нажать на значок облачко и выбираем из тех, которые у нас уже установлены. Это Яндекс Музыка и Spotify. Я пользуюсь Яндекс Музыкой, соответственно, выбираю данное приложение. Все, теперь мы можем пользоваться Яндекс Музыкой прямо с главного экрана, со штатного, так сказать, проигрывателя. Теперь у нас вместо облачка отображается значок Яндекс Музыки, и при нажатии на музыкальный плеер мы сразу же переходим в приложение Яндекс Музыки. То есть если я сейчас включу трек, мы видим здесь обложку альбома, и я перехожу на главный экран, то обложка у нас отображается в самом проигрывателе. Также давайте я вам покажу по вентилятору. Смотрите, если мы сейчас перейдем в приложение вентилятор, у нас включен автоматический режим. Соответственно, температура 45 градусов. При такой температуре кулер не работает, при том, что он сейчас в настройках везде включенный. А, в настройках в Octa Settings у меня настроено, что при 65 градусов у меня включится автоматически кулер. Соответственно, при достижении данной температуры он автоматически включится и охладит Э, температуру процессора до 60 градусов. Тоже очень удобное приложение. Ранее я использовал стороннее приложение от другого разработчика, теперь мы имеем все в этой прошивке. Так что, друзья, модифицированная прошивка намного лучше, чем стоковая. Даже те люди, которые имеют оригинальное устройство TICC3, тоже обновляются на модифицированную прошивку, так как все-таки она более доработанная и имеет кучу всяких дополнений и патчей. Ну а теперь давайте я вам расскажу про основные нюансы. Если вы будете обновлять свою мультимедию впервые, то скорее всего после прошивки на главном экране у вас будет отображаться красная надпись с просьбой активировать устройство. Не нужно пугаться, писать кому-то, там бить тревогу и так далее. Вам необходимо просто подать интернет на мультимедию, неважно каким способом, с помощью сим-карты, если у вас такая установлена, либо раздать подать интернет с телефона. После того, как э, мультимедиа получит интернет, автоматически произойдет активация, вам необходимо будет перезагрузить мультимедию и уже полноценно пользоваться. Также есть такой нюанс, что после прошивки своего устройства вы можете получить перевернутый на 90 градусов экран. Здесь тоже пугаться не стоит, вам необходимо просто в файле прошивки config.txt найти такой параметр, как SV Rotation и поменять значение с 90 на 0 и еще раз перепрошить, тогда все встанет на свои места. Также на экране устройства у вас может отобразиться уведомление о том, чтобы разрешить доступ к приложению TI Spotify. Соответственно, с этим нужно будет согласиться. Ну и последний нюанс, то что темы а именно лаунчера, который я вам показывал, там от S Pro Plus, CC2 Plus и так далее, переключается непосредственно со шторки. А, в списке приложений никакого там приложения лаунчера типа вы не найдете. Также, друзья, напоминаю, что данная прошивка платная и приобретать ее необходимо непосредственно у разработчика Виталия Гордгелин. Все его контакты я оставлю в описании под видео. Вы можете к нему обратиться, спросить, какая стоимость данной прошивки и, соответственно, приобрести ее. Ну а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам понравилось, было полезным. Всем удачи на дорогах, всем пока!